B10 bukan salah seorang temanku Dapat orderan jadi kuli borongan kalong Berangkat dengan menggerakkan mobil pick up berwarna biru sabiaçã Yeah. wanita Sang teman terdiam Aku tertawa <laughs> Dan berkata Itu baby Jadi wanita Lucy, Bambi, Johnny, Wine, and